Estuve un tiempo solo y me acordé del frío Pensando en los caminos me senté en el río Pero ahora que me ves y estás delante mío Solo dime que ves enfrente de este lío Camino por el ayer y no estás ahí no con los detalles y no tan tan fino la veces que la calle tuvo enfrente mío Las luces y los flashes eran del vestido Y hoy estoy flexing, I can make it Salí me quedé sin voz, yo cambié el guión No pensé en frío y ahora solo estoy, no me ves Y yo estoy flexible, I can make it Salí intrépido, me quedé sin voz, yo cambié el guión No pensé en frío y ahora solo estoy no pensé en frío, parado al lado mío En un pasado triste, no me viste Cuando entramos en desafío, no y ya no sé ni qué hacer Voy caminando la street Escuchando seminaré Pa' que te acuerdes de mí Y sin buscarlo de 100 Van a llegar los de mí Y cuando te llamé ayer Sé que le diste really Por eso ahora sigo el ritmo pasajero Cerramos la parija y empezamos desde cero, babe y qué importa si me la vivo como puedo Total al final del camino todos nos veremos Estuve un tiempo solo y me acordé del frío Pensando en los caminos me senté en el río Pero ahora que me ves y estás delante mío Solo dime que ves enfrente de este lío Camino por el ayer y no estás sabino Rebusco en los detalles y no están tan fino las veces que la calle un enfrente mío Las luces y los flashes eran del vestido Y hoy estoy flexing, I can make quiero, Salí intrépido, me quedé sin bus Yo cambié el guión, no pensé en frío Y ahora solo estoy, no me ves yo